Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις συζητήσεις που υπάρχουν στη σελίδα του ομίλου για να κάνουμε ερωτήσεις συγκεκριμένε πάνω σε διάφορα θέματα που μας προβληματίζουν σχετικά με τον όμιλο. Στο αριστερό μενού που υπάρχει στη σελίδα του ομίλου υπάρχει επιλογή συζητήσεις. Κάνοντας κλικ εκεί Μεταφερόμαστε στην κεντρική σελίδα των ερωτήσεων και απαντήσεων, όπου υπάρχουν τέσσερις θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική, ε, οι απορίες για τη λειτουργία της σελίδας, ε, είναι για να κάνουμε ερωτήσεις σχετικά με το πώς ακριβώς λειτουργεί η σελίδα του ομίλου, δηλαδή αν δυσκολευόμαστε στο να πλοηγηθούμε ή να στείλουμε μια απάντηση σε μια δοκιμασία από τεχνικής πλευράς, δεν ξέρουμε τι ακριβώς να πατήσουμε. Αυτές τις ερωτήσεις κάνουμε σε αυτή τη θεματική. Αν έχουμε κάποιες απορίες σχετικά με τη γλώσσα προγραμματισμού, τη βασική γλώσσα προγραμματισμού του ομίλου, την Processing, πάμε στη δεύτερη θεματική και κάνουμε την ερώτησή μας εδώ πέρα. Δεν μπορούμε για παράδειγμα να την εγκαταστήσουμε ή δεν μπορούμε να βάλουμε μια βιβλιοθήκη αν έχουμε συγκεκριμένες απορίες για κάποια δοκιμασία, για κάποιες δοκιμασίες, τις ε, αναρτούμε στην κατηγορία απορίες για τις δοκιμασίες. Ενώ αν έχουμε κάποια απορία που δεν εμπίπτει, δεν ανήκει σε μια από αυτές τις τρεις κατηγορίες, την εκφράζουμε στην κατηγορία γενικές απορίες. Για να κάνω λοιπόν μια ερώτηση, ε, κάνω κλικ καταρχήν στη θεματική ενότητα, μπορώ να κάνω κλικ πορείες για τις δοκιμασίες για παράδειγμα. Μεταφέρομαι στη συγκεκριμένη θεματική, βλέπω ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια ερώτηση και για να κάνω την ερώτησή μου πατάω νέο θέμα. Εδώ ανοίγει μια σελίδα που πρέπει να βάλω το θέμα της ερώτησης, δηλαδή να περιγράψω εν συντομία ε, με πολύ λίγα λόγια ποιο είναι το θέμα της ερώτησής μου και στο σώμα του μηνύματος μπορώ να γράψω πιο αναλυτικά ποιο είναι το πρόβλημα που συναντώ και τι βήματα έχω κάνει για να το λύσω και δεν τα καταφέρνω. Γενικά σε οποιαδήποτε απορία εκφράζουμε είναι καλό να είμαστε αρκετά αναλυτικοί ε, να ορίσουμε καλά το πρόβλημά μας, έτσι ώστε να πάρουμε γρήγορα και εύκολα μια απάντηση. Ενώ όσο πιο γενικοί είμαστε, παράδειγμα να γράψουμε ότι δεν μπορώ να βρω τη λύση στην δοκιμασία τάδε. Ε, δεν βοηθάει ιδιαίτερα ε, κάποιον συμμαθητή ή συμμαθητριά μας να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημά μας και να μας δώσει κάποιες οδηγίες. Οπότε προσπαθούμε να περιγράφουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Παράδειγμα, ας γράψω, έχω μια απορία σε μια δοκιμασία, δεν καταλαβαίνω γιατί ενώ το πλάτος της οθόνης είναι 100 πίξελ, γιατί το μέγιστο μπορεί να φτάσω είναι το 99. Ε, σαν τίτλο μπορώ να βάλω σαν θέμα ε, πλάτος οθόνης και στο σώμα του μηνύματος μπορώ να γράψω στην δοκιμασία ε, για την δημιουργία σημείων δεν καταλαβαίνω γιατί ενώ το πλάτος της οθόνης είναι 100 πίξελ ε, το αριστερό άκρο της βρίσκεται στο pixel 99 για παράδειγμα ε, πατώντας υποβολή η ερώτησή μου Ανατάτε στην, στις συζητήσεις στην θεματική αφορή της τις και μπορώ να δω εδώ πέρα πόσα άτομα την έχουν δει και αν υπάρχουν κάποιες απαντήσεις. Φυσικά και εγώ με τον ίδιο τρόπο μπορώ να βλέπω τις ερωτήσεις των υπόλοιπων μελών της σελίδα, των υπόλοιπων μικρών hacker του ομίλου, να κάνω κλικ πάνω τους και να διαβάζω την ερώτησή τους και άμα θέλω και μπορώ να βοηθήσω να κάνω κλικ στο απάντηση και να γράφω μια απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση που έχει γίνει. Με τον τρόπο αυτό, κάνοντας λοιπόν ερωτήσεις και απαντήσεις στο πλαίσιο του ομίλου, μπορούμε να βοηθηθούμε και να λύνουμε τις απορίες μας σχετικά με τις δοκιμασίες, τη γλώσσα προγραμματισμού processing και γενικότερα τη λειτουργία της σελίδας του ομίλου.